फॉर लूप्स चे मुख्य तत्व म्हणजे ब्लॉक ऑफ कोड ठराविक वेळा पुन्हा पुन्हा कार्यान्वित करणे त्यासाठी सुरुवातीला व्हेरिएबल इनिशियलाईज केला जातो लूपच्या शेवटी तो इन्क्रीमेंट करून कंडिशन तपासली जाते त्यामुळे आपण व्हेरिएबल जितके वेळा इन्क्रीमेंट करू तितके वेळा आपला व्हेरिएबल लूप होईल हे लिहायला थोडेसे क्लिष्ट असले तरी ते दिसायला सुटसुटीत असून व्यवस्थित कार्य करते आता फॉर असे लिहा येथे आपल्या कोडचे हे तीन भाग आहेत आणि हा आपला ब्लॉक आहे आपल्याला एवढ्याचीच गरज आहे आपले मुख्य घटक येथे असतील आपण येथे एको करून नम हे व्हेरिएबल बनवूया याचा अर्थ आपण नम एको करत आहोत येथे आपण नम इक्वल्स 1 लिहू इक्वल्स इक्वल्स 1 नाही कारण आपण येथे नम या व्हेरिएबलची व्हॅल्यू 1 अशी सेट करत आहोत आता आपली कंडिशन लिहूया उदाहरणार्थ num is less than or equal to 10 आता येथे इन्क्रिमेंट व्हॅल्यू म्हणजे नम प्लस प्लस असे लिहू अशा प्रकारे आपला लूप पूर्ण झाला आहे येथे आपण फॉर टाईप केले आहे आणि नम इक्वल्स 1 ही व्हेरिएबल व्हॅल्यू सेट केली आहे मग आपल्याकडे num is less than or equal to 10 अशी कंडिशन आहे अशा प्रकारे लूप चालू राहील आणि नंतर नम प्लस प्लस आहे नम प्लस प्लस हे येथे खालच्या ऐवजी येथे चांगले दिसते व्हेरिएबल येथे वरती डिक्लेअर करण्याऐवजी ते या कंसात डिक्लेअर करता येते मी येथे लाईन ब्रेक विसरले आहे आपण याच्या शेवटी लाईन ब्रेक समाविष्ट करूया. आता रिफ्रेश करा आणि बघा लूप दहा वेळा मिळाला आहे आता हे असे लिहिले की नम 10 किंवा 10 पेक्षा कमी असतानाच लूप होईल यानंतर लूप संपून प्रोग्राम पुढे कार्यान्वित होईल हे थोडे क्लिष्ट वाटत असले तरी तुम्ही याचे बेसिक समजून घेतल्यानंतर ते तुम्हाला अगदी सोपे वाटेल या ट्युटोरियलचे मराठी भाषांतर मनाली रानडे यांनी केले असून आवाज रंजना भांबळेनी दिला आहे सहभागाबद्दल धन्यवाद